גבר, אנחנו נתקע פה. מה אכפת לי? אני חוזרת איתם. מישהו מאחורה? לא. טויה. טויה, בואי לפה. לא, איזה מזל, מזל. אבי, נו, למה? אה, אה, אה, אה, לא לרוץ פה, לא לרוץ פה. אבי נוסע רוורס. אבי. Davi! Papá!